gente, yo soy Coqueta Implacable y hoy les traigo un nuevo video de Dragon Ball Z Kakarot. En este video voy a enseñarles las varias formas que hay para subir rápido de nivel. Como verán yo ya estoy en nivel 300, que es el nivel máximo, y como podrán ver mis personajes ya están en ese nivel, ya todos alcanzaron el nivel 300. Bueno, para llegar a esto hay dos formas. Primero bueno, la más obvia para las personas que ya tienen el Season Pass o algo, bueno, para los que tienen el Season Pass porque no estoy informado si están vendiendo los DLCs por separado. Si alguien lo sabe puede por favor decírmelo en los comentarios, pero hasta donde yo sé yo compré el Season Pass para poder acceder a todos estos DLCs. Si pueden acceder a estos DLCs, en especial al de la batalla de los dioses, que es este primero que está aquí, este donde está Bills, Whis, Goku y Vegeta Super Saiyan God. Bueno, aquí pueden ir rápidamente, les muestro rápido porque aquí lo que van a hacer básicamente es el entrenamiento contra Whis y les da mucha experiencia. Ustedes básicamente vienen acá donde está Whis. o bueno, entonces super entrenamiento de subida de nivel. Como pueden ver, tiene este y tiene obviamente el rompe límites, pero el rompe límites solamente se puede completar una vez. Y es para conseguir las distintas transformaciones y la que más nos interesaba antes. Bueno, ahora también para ustedes el Super Saiyan God. Pero el subida de nivel es el que les voy a recomendar. Ustedes al completarlo les voy a enseñar cuánta experiencia les da. Vamos a hacer un combate muy rápido contra Whis. Ah. Vamos a ah. esperar que Whis ya deje su habilidad. Vamos a darle... Ah. ah, no, lo sigue esquivando. <laughs> Vamos a tratar de... de deshacernos de Whis lo más rápido posible. Ah. Hmm. Bueno, libera su poder. ¡Con la esto? como pueden ver fue muy sencillo, pero es porque estoy en nivel 300 y estoy en Super Saiyan Blue, como sabrán. Ay, no me enseñó la puntuación, madre mía. Básicamente aquí les da todo lo que son estas aguas sagradas y ustedes tienen que cumplir estos desafíos. Y estas aguas lo que van a permitir es subirles el nivel muy rápido. Necesitarán, bueno yo tengo aquí objetos y si me voy a buscar por aquí a ver... No, a ver, creo que me he pasado. Bueno, aquí esperemos un ratito, es que... Creo que está dentro de lo que es cocina. Si no me recuerdo, si aquí está. Esta es la que menos experiencia te da, pero bueno, aquí les dice incluso para hasta qué nivel les, les es útil. Y como podrán ver, cada una es entre un nivel más alto. Obviamente esta es la que te va a permitir subir hasta el nivel 250 fácilmente ya después de eso la experiencia que les da ya no es mucho, pero recuerden que la experiencia que te va pidiendo es cada vez más alta por cada nivel que vayas subiéndote y te vas alejando de este límite de 250, eh, por ejemplo. Entonces, ustedes necesitan conseguirse estas aguas, si quieren pueden hacerlo de esta manera, luchar contra Wish, derrotarlo lo más rápido posible, conseguir estas aguas y así poder subir de nivel muy rápido. Pero esto es para todas las personas que tienen el DLC. Bueno, y me imagino que las personas que tienen el DLC ya sabrán esta forma. Bueno, y si no lo sabréis, para los que no lo sabréis, pueden consumir estas aguas sagradas. Bueno, son ultra sagradas, mega sagradas, y hay, hay muchas. Y con esto puedes subir nivel muy rápido. Pero para los que no tienen el DLC, les voy a recomendar básicamente ir a la Corporación Cápsula a la parte interna directamente. Van a la parte interna de lo que es la corporación cápsula. Y bueno, algunos ya sabrán qué es lo que nos, espera aquí y es el entrenamiento contra la... ¿Cómo se llamaba? Madre mía, los nombres. Como pueden ver, vienen aquí donde la androide 21 tiene el que son modificadores, yo como ven los tengo al máximo, pero ustedes no necesitan esto, este es para otro tipo de entrenamiento que es el especial. Bueno, perdón, es para el entrenamiento el normalito, para conseguir ciertas habilidades y todas estas cosas. Pero nos vamos a lo que es el entrenamiento especial y vamos a enfrentarnos a Bonjo, en el nivel 100 que es el máximo. Si nosotros enfrentamos a Bonjo, vamos a ir con tres personajes, aunque no es necesario porque solamente con Goku podemos podemos ya iniciar el combate. Bueno, yo voy a, quiero terminar rápido esta misión. A ver, 意外と粘るわね全力の私を相手にまだ生きているとは Como pueden ver, nos dio 353.000 puntos por la Entonces, si ustedes hacen esto, obviamente yo estoy en nivel 300 y es muy sencillo, pero vamos, que ustedes pueden hacer esto en nivel 100 perfectamente porque yo me enfrenté a Poncho desde que ya estaba en el nivel 80 ya la enfrentaba y claro, era un poquito difícil, pero tampoco tanto. Se van con tres personajes que la derrotan en 3 segundos. Y si ustedes tienen la comunidad de, la que te da experiencia la comunidad. Déjeme checo la comunidad. Te da experiencia. Aquí no nos esta. Madre mía, ahora mismo no me acuerdo. Aquí está, es la comunidad de entrenamiento, la del Cayo del Norte. Si ustedes llegan al máximo con esta comunidad, van a tener una duplicación, se les va a duplicar la cantidad de experiencia que les va a dar. Les recomiendo que traten de mejorar todo esto y de que todos los personajes tengan ese bonus de, o la mayoría, lo que más se pueda, tengan el bonus que les da los puntos al combinar ciertas fichas con personajes. Y entonces va a ser muy importante si ustedes ganan 350 mil puntos por cada, qué sé yo, imagínense que tarden, que a lo mucho un minuto en completar ese entrenamiento de Bonjo. Al, por cada minuto que hagan, o sea, si lo hacen 60 veces en una hora, vamos, que sacan sus conclusiones, multiplican 350 mil por 60, por 10 les da 3.500.000 y eso lo multiplican por 6, y entonces les da ahí sus números, les da... Déjenme chico con mi calculadora, un número un poquito grande. No es que sea tonto, sino que quiero darle las cifras exactas, al menos de lo que a mí me dio, eran 353.000. Entonces, si lo multiplicamos por 60, pues supongamos que lo hagan una vez por minuto, y les da 21 millones de puntos de experiencia, lo cual es una locura. Entonces, 21 millones de puntos de experiencia es demasiado. Ahora, si hay una forma más de, subir de nivel muy rápido, que otros youtubers también ya la han subido, y les voy a mostrar ahora mismo la otra forma. Para eso tienen que irse a, al contenido pero esto es para los que tienen contenido. Esta es la otra forma de subir de nivel muy rápido, pero en lo que es el DLC de Golden Freezer. Para los que tiene el DLC de Golden Freezer, aquí pueden entrenar eh, en los combates masivos. Pueden entrenar a los combates masivos y básicamente matan a los enemigos que están ahí muy rápido. Se deshacen de esos enemigos porque son muy débiles. Bueno, esto es para si es que ya tienen un nivel un poquito alto, si es que ya... Digamos que esta manera es complementaria con la anterior llegas con wish llegas hasta el nivel 200 más o menos y ya podrías venir aquí sin ningún problema. Si nosotros venimos, déjeme ver por dónde era el entrenamiento de los combates masivos, creo que era este. Entonces, bueno, yo no lo he completado, como pueden ver, lo voy a completar ahora mismo para que lo vean. Estuvo subiendo de dificultad. Entonces, vamos a este combate bueno, entonces... ¡Oh! Eh, Derrotan a estos enemigos. Y bueno, como podrán ver, nos dieron 2.800.000 puntos de experiencia, lo cual es mucha experiencia. Como recordarán, el agua Creo que era la mega sagrada o la super sagrada que te da como un millón y medio cada una. Sí, es verdad que una muy, es una muy buena forma de subir de nivel. Pero si quieren subirlo aún más rápido... Bueno, no, no creo que sea más rápido, pero bueno, en parte. Porque te dan casi el doble de experiencia. Casi te dan lo que equivale a dos aguas mega sagradas. Entonces lo cual está genial. Y bueno, van desbloqueando y como pueden ver hay que matar a muchos enemigos y se van volviendo cada vez más fuertes. Realmente esto les recomiendo hacer, es un poco aburrido, sí que es verdad, porque hay muchos enemigos pero son muy débiles. Así que bueno, pero si buscan llegar al nivel máximo, al nivel 300 como estoy yo, les recomiendo mucho hacer esto. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like por favor. Suscríbanse para más contenido de esta calidad. Y recuerden que les dejaré el link de BJ Sangster en la descripción. Él sube videos sobre, ahorita está subiendo sobre el juego Whispering Willows. Es un juego, no sé, medio de terror, es en, 2D. Bueno, si les interesa ese tipo de contenido pueden ir a verlo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye bye.